Eu sunt Gatsby. Anul ăsta voi face o mare petrecere de Revelion. Tu încă n-ai auzit? Te invit și pe tine la restaurantul Select. Vor mai fi și Natalia Gordienko, Olea Tira, Sergei Abalin, Diana Rotaru, Acord și multe alte surprize. După petrecerea asta, sigur vor mai face un film despre mine. Detalii despre Revelion la 069 500 900 și pe select.md.